Me presento, soy el Doctor Do, inventor de realidades y ficciones, retador del tiempo, convertidor de sueños, adiestrador de palabras. Esas palabras que ansían desesperadamente transformarse en imágenes